السلام عليكم كي دايرين لاباس بخير آه بغيت نقول لكم اليوم غندير واحد الحاجه اللي هي انه غن غندخلوا هنا قصدي ندير واحد اللعبه مشهور الاكيناتور غنقلبوا على انه يحاول يقلب على احسن بن علوش احسن بن علوش هي واحد ال YouTuber مغربيه كدير فيديوهات فيها نصائح وكذا ومسائل الى اخره ابخي كاين هنا كاين ما عرفتوش هاي التصاور ديالها عندها في انستغرام التصاور ديالها عندها تقريبا ما يقارب ستميات ستمية وواحد وسبعين ألف متابع ابوني سبسكرايبرز المهم هاي التصاور ديالها اوكي كذا المهم نمشيو ندخلو كذا هنا اوكي غنطل اوكي نهضر هذا السؤال الاول هل الشخصيات من احدى الدول العربية نعم لا صح هذه المشكلة آه، حاول مرة أخرى وات جديد اوكي سابقا فيديو كذا هذي غنتسناو شويه بعد باش غنتسناو غتطلع لنا لاباج الشخصية الأسرة المغربية نعم أنا شخصية متزوجة حاليا لا ال... الوقعت من حب شخصية في وقت من أوقات لا سأقدم إلا بعد لا نعم الأمر الشخصي بين عشرين لا لا عشرين ما هذا أتكلم لا لا نعم نعم على ما بأسرارك لا لا نعم أه، هذا لا لا حسان بن علوش نلقاها وانا نلقاها ويلي يا صاحبي والله هذيك كتبقى نصبر قديمه donc بغيت نقول لكم يلا بسلامه